HBW 欧式泰拳给大家拜年了，祝大家虎年大吉，虎年行大运，虎年一切都顺顺利利。也感谢支持我们那么多粉丝和线下那么多合作的场馆。二零二二年，我们一起努力，一起加油，相信我会做得更好的。